في الحشر والزحام من هو له ينجينا هو الحبيب الطاهر ذو الفضل والمفاخر في الحشر والزحام من هو له الحبيب السميع ذو الفضل والإنعام أبا الزهراء يا نبينا في الحشر يشفع فينا هو الحبيب السميع ذو الفضل والإنعام غدا في اليوم من حوضه يسقينا لا تفزعوا إخواني من زفرة النيران غدا في اليوم الآخر من حوضه يسقينا لا تفزعوا إخواني من زفرة النيران أبدا الحشر يشفع فينا هو الحبيب ذو الفضل والإنعام أبا الزهراء يا نبينا في الحشر يشفع فينا هو الحبيب ذو الفضل والإنعام في الحشر والزحام من هو له يا نعامي أبا الزهراء يا نبينا في الحشر يشفع فينا هو الحبيب السامي ذو الفضل والإنعام غدا في اليوم الآخر من حوضه يسقينا لا تفزع لتفزع إخواني من زفرة النيران أبا الزهراء يا نبينا في الحشر يشفع فينا هو الحبيب السامي ذو الفضل والإنعام أبا